assalomu alaykum barchaga bugungi telefon obzorimizda Spark 8p bu mashina emas telefon texno telefoni boshqalarga qaraganda nimasi bilan ajralib turadi texno telefoni 2006 yil gonkongda asos solingan bizaga ya'ni o'zbekistonga 2020 yil kirib keldi hozirgi kunda 60 dan ko'p bozorlarda sotilyapti texno telefoni boshqa telefonlarga qaraganda nimasi bilan ajralib turadi yuqori sifatli ekrani va katta sig'imli batareykasiga ega. Zo'r tomoni arzon sifatli. Korobkasidan juda zo'r qo'shimcha narsalar bor ekan. Ekranga plyonka, telefonni zaryad qiladigan USB galovkasi bilan birga. Bu telefonimizning to'rt xil rangi bor. Dizayni juda ham chiroyli, kamerani himoya qiladigan qoplama xuddi shishiga o'xshaydi, lekin plastmassa, yon atrofi ham plastik. o'ng tarafida ovozni baland past qiladigan knopkasi va отпечаткасы bitta joyda joylashibdi bu juda ham zo'r shaxsan o'zimga yoqadi past qismida kolonka zaryad oladigan joyi mikrofoni va ko'pchilik yoqadigan 3,5 mm audio jeki ham bor ekan chap tomonida esa sim karta va qo'shimcha fleshka qo'yadigan joyi tepasida esa yana bitta kolonka bu degani stereo kolonka ya'ni ikkita kolonka telefonni zaryadga qo'yaman deb o'ylamaysiz chunki bunda 5000 mAh amperlik batareya turibdi faqatgina azgina zaryad to'lishi vaqtni oladi nega deysizmi chunki bunda usb type c emas micro usb ekan necha bo'lib turadi buni holat o'rganib qolganmiz batareykadan keyingi turadigan narsasi bu protsessor mediatek Helio g 85 8 yadr 8 nanometr video kartasi esa Mali g 52 64 ga 128 bir gigabaytli xotirasi bor operativkasi GB gigabaytli xotira turlari mavjud endi kamerasiga nazar tashlasam ko'zimga juda ham yaxshi ko'rinmoqda. Asosiy kamerasi 50 megapiksel, ikkinchi kamerasi 8 megapiksel, uchinchi kamerasi 2 megapiksel. Shu telefonimizda olingan rasm, videolarni ko'rsangiz bo'ladi, lekin semiz qizlarni ham ozg'in va chiroyli qilish uchun krasota funksiyasi kamerada bor ekan. Xuno qizlar endi Instagramni ham chiroyli bo'lar ekanda. Techno Spark 8P telefonimizda hozir 2K razrashini davomimiz. Sifatlari ham yaxshi. Yomon emas. Lekin 30 ta kadr, Full HD ham 30 ta kadr, HD ham 30 ta kadr. Oldi kamera 8 megapiksel, bu ham 2K da yozar ekan, 30 ta kadr, Full HD, HD razrashinida ham 30 ta kadr yozar ekan. Bu juda ham zo'r. Sifati yaxshi yomon emas endi navbat pamji mobilega <laughs> bo'lmaydi yo mundoq bir kutish kerak bo'lmasa anaqa qiling endi navbat pamji mobilda to'g'risini aytsam bu telefon borligini bilardik lekin qachondir obzor qilib ko'ramiz degan niyat bor edi va shunga biz erishdik qisqa qilib aytganda bu telefon narxiga arziydi spark voy uzr texno spark 8 p shu videomizda ko'tarilish uchun videomizga like bosing kanalimizga obuna bo'ling hammaga rahmat sog' salomat bo'ling Bu telefonimizda sizlarga yoqqan bo'lsa va uni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, sandiqshop.uz saytiga murojaat qilishingiz mumkin.